di channel Kurosa Devga Hari ini aku mau hangout belusukan ke kampung Inggris guys Kenapa kampung Inggris? Karena banyak banget yang tanya tentang kampung Inggris ini Kampung Inggris ini konon kabarnya sudah terkenal banget Sampai ke luar negeri loh kalau liburan biasanya banyak banget yang holiday ke sini untuk belajar bahasa Inggris. Nah, bagi kalian yang belum pernah dengar Kampung Inggris, ikutin kita ya aku tunjukin tempat-tempat yang recommended banget untuk les kursus bahasa Inggris tempat-tempatnya juga oke okay banget keren-keren banget desainnya uh keren banget pokoknya aku mulai dari jalan Sakura ya ini banyak banget sekarang yang sudah ada kursusan bahasa Inggris di sini Oh iya guys, Kampung Inggris ini letaknya di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur kampung Inggris ini sekarang sudah meluas banget di Pare guys dan sekarang ini tempatnya sudah pada keren-keren sudah pada direnovasi semua dan kebanyakan rumah-rumah di sekitarnya dipakai untuk base campnya di sini juga sudah banyak banget kos-kosan dan kafe-kafe yang keren-keren gitu nah ini kawasan jalan flamboyan guys ini kalau nggak ada covid sudah full banget ramai banget bener-bener full makhluk manusianya ini kursusan brilian guys keren banget sekarang tempatnya dan kalau hari minggu ada uh, senam yoga di sini ada senam aerobik juga di hari-hari tertentu banyak keren banget di sini karena sekarang ini masih corona jadi pengunjungnya harus dibatasin biasanya kalau holiday di sini tuh sampai macet banget total nggak bisa lewat banyak banget pendatang dari luar kota Surabaya Jakarta Bandung bahkan dari luar Jawa luar negeri juga ada kenapa di kampung Inggris Pare ini ramai banget karena pengajaran di sini tuh beda banget jadi asik banget cara mengajarnya santai tapi uh, pasti bisa rata-rata yang pernah belajar di kampung Inggris ini pasti lancar untuk berbahasa Inggrisnya kebanyakan di sini yang kursus uh, lamanya paling sedikit tuh dua mingguan kalau holiday kalau reguler juga ada juga biasanya kalau yang lama itu satu bulan tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan khawatir, di sini juga ada paketan-paketan untuk holiday, ada sudah tersedia tempat base campnya. Biasanya disediain minum, makan, dan laundrynya itu. Jadi harganya sudah satu paket gitu guys kalian bisa individu untuk kursus di sini atau kolektif dari sekolah juga bisa sekarang ini masuk di kawasan BEC. BEC ini banyak banget cabangnya di sini sudah. Tuh, besar banget ini seperti kampus. Nah, lokasi ini merupakan jantungnya kampung Inggris, guys. Jadi pusatnya. sewaan sepeda ontel. Nah, di sini juga pusatnya Kampung Inggris, guys. Kalau nggak ada Covid, bener-bener full banget di sini. Macet. Bahkan biasanya ada beberapa bis-bis yang masuk sini, guys. Jalannya kecil tapi bisnya masuk. Kalian bisa bayangin dah guys kalian bisa dengar sendiri orang-orang yang kursus pada nyanyi ini the star kursusan anak-anak guys mentornya sabar tapi tegas biasanya pengajarannya dilakukan di outdoor gitu guys jadi uh, pada di jalan-jalan gitu untuk uh, speaking bahasa Inggris jadi nggak boleh malu kalau belajar di sini jadi bisa sampai teriak-teriak di jalanan gitu buat latihan speaking di sini yang kursus bukan dari kaum muda aja jadi ada anak-anak orang dewasa remaja semuanya nah sekarang ini adalah di kawasan HIC banyak banget sekarang kafe-kafe yang buka keren-keren enak-enak rasanya dan harganya murah banget buat nongkrong orang-orang kampung Inggris kerasa sekarang udah azan azan guys kita break dulu sebentar udah sampai di kursusan Davodil. di sini juga bagus banget kursusannya konon mentornya ini pernah ditawarin kerja di luar negeri untuk mengajar di luar negeri tapi uh, tidak diambil guys memilih untuk uh, mengajar di Paris ini Selain bahasa Inggris, di sini juga ada kursusan bahasa Arab dan Mandarin, tapi kebanyakan memang bahasa Inggris. Nah, ini kursusan LC, guys. Cabangnya sudah banyak juga. Masih sepi, guys, karena memang masih Covid, anjuran dari pemerintah diperbolehkan untuk rame-rame dan ini adalah tempat ketan legendaris guys ini rame banget mampir dulu ya sebentar istirahat di sini selalu rame nggak pernah sepi dan kalau nggak ada covid uh ngantrinya bo parah sudah ada nih ketannya lihat guys tuh tunggal banget tuh kan tunggalnya ih pasti enak nih mau guys tuh kan bener enak uh kalau ke Pare harus mampir coba jiwa bikin ketagihan pasti murah lagi sudah selesai makan kita lanjut lagi lusukan kampung Inggris kurang dikit lagi let's go oke okay, kita lanjut perjalanan keluar area kampung Inggris karena ini sudah sore juga sudah mau maghrib pare kopi ini sudah keluar dari area kampung Inggris di jalan rayanya banyak tempat-tempat yang bagus juga di sini aku tunjukin sekalian bagi yang sudah pernah berkunjung ke Pare pasti deh nontonnya sambil senyum-senyum banyak kenangannya ya di sini subscribe yang belum pernah subscribe